What's up guys, selamat kembali ke channel Harap kita semua sihat di luar ya Dengan pola hal time PKP itu. And Mungkin kita ingat video rugby reaction yang pertama Sama di atas tu lah uh, Rami yang suka And Rami yang minta lagi pula So hari tu kita pula reaction video yang kedua And dalam video tu uh, ah, Yang bertajuk rugby sneakiest tries uh, Di sini ada peluang untuk try Di sial lah orang berebut Ha. So tanpa membuang masa, jom kita nak video. Oh, so ya tadi nyepun bol si keluar. Ah, uh, biasa kalau munak bol akan protect and bila dapat chance keluar dia memang akan keluar Mesti si akan penalty lah. So, mangka di sia mungkinnya si si sedalah. Oh, yang sengaja. Uh, kacau, kacau. Hmm. Uh, Okey, kita kita orang nanggal lah. Hanya uh, player Wales and top sidak team Argentina. Ah, basic rule kamu ngajar biak lah. Eh, jangan memberi belakang kepada opponent sebab sidak to nanggal sito lah. Sidak to sidak practically memberi belakang kepada opponent hanya si tahu opponent mau pula apa. Semacam so, sito uh, ah, sidak Wales cuba uh, quick try. So nyatep jalan terus And si sempat mau defend lah So ya kacak hmm. Uh, tak macam kacak uh, Rugi, rugi, rugi rugi guys knock on dekat try line bahaya ya so so practically uh, sudah knock on and number 9 opponent ambil ball try so bila kita orang depan try line lah ya sebenarnya bahaya kira mungkin kamang kamang label area ya sebagai region lah so ya bahaya tapi kesilapan akan berlaku lah di atas padang pia kaca nasibnya alert alertnya pun okey Uh. Come on, come on. Woohoo. Try lah. Oh, kaca diving. kacak lah try lah Kacak Diving Oh Open space Huhu Winger kosong guys Ataupun yang samalah rasanya Memberi belakang si, si, si alert Ha. Si alert uh, Opponent quick tap Memang tahu je terlepas Oh dummy <laughs> Oh guys Dummy okay, Kita dah gagik Kita dah gagik Dami kacak gila lah Hmm Scrum half dummy Lombok 8 ambil ball Hu, Kacak kacak kacak kacak kacak Ya kacak hmm. Oh try okay, kita langgar paref pada oh ni atas try line hmm. hmm, Pandai, pandai guys. Oh, woman seven. Oh. Woo, laju. Laju. Yang lepas bol, angkat jalan. Kacak. Eh, kena nyawa yellow. another quick and go tap tap jalan terus Chicago opponent sebab orang si sedar lah ha. orang si perasan bahaya so ya aja video sneaky tries Mungkin kita orang enjoy video hari tu jangan lupa tekan thumbs up button Mungkin kita orang belum subscribe subscribe ke channel kami banyak video yang akan datang dalam masa yang masa tu lah. And mun kita mau nanggap part tu sebab mun silap uh, video tu nya dapat tu. Comment dekat below I want part 2. Mun rami mo ah ha, uh, kami akan pola lah, part 2 juga. So kita dalam video seterusnya. See you guys.